sono divenuto capace di animare nuovamente la materia au nom de quoi Plus de lois, moins de droits, cerveau vendu dans l'état, roule encore mais ne démarre pas, 10% de sa capacité, même moins, sûrement moins, 90% lobotomisé, lobotomisé, lobotomisé. C'est Thank